Coretia, kuja kwa kutenda. Coretia, kuja kwa kusiza. Korechi okujako kusesa Korechi okujako kutena Korechi okujako kusesa Korechi okujako kutena Korechi okujako kusesa Korechi okujako kutena Korechi okujako kusesa Yoshimo Waru bazibwe nnyo aweebwa ekitiibwa balamusizaako mwena mwena abalungi abaagalwa nti mwasiibye mutya kansuubire gye muli muli obalungi olw'ekisa ekyomutonzi ah, neebaza katonda okubeera nga atukuumye n'okutuusa essaawa eno eyaleero ng'ate akyatuwadde ekisa kitwala kisa era si kyangu weewaawo kubanga bangi batufuddeko ah, jo twalabye wano abantu abalugenze nga bafudde akabenje ku lw'e masaka kansubire nammwe mwakirabye era amazima amatuufu gali ntitwala okusaasira kwaffe kwonna kwonna eri abantu abo abafiiriddwako abantu baabwe then mu ngeri y'emu twongera okwebaza katonda nti fwaki atuwadde ekisawewaawo atuwagadde atukoze obulungi obutagambika tuli live stream ku whatsapp saawa eno musaawa yemu tuli ku whatsapp ate tuli ku facebook so gwatwetaaga nga ku whatsapp tetulabayo mini ku whatsapp nga tewakumala owuli oyagala kulaba ku maganda <laughs> ngaoli oyagala mulabako jangu wano ku facebook Ah, mangu nembiro ah, njagala ogende ku facebook samu mukama fayo ministries international eyo yepeji yaffe osobola otusanga kate gwe atwetaaze ku youtube nayo otusangayo ekigambo kyekimu mukama afayo ministries international ah, ate uh, mu ngeri yemu ogenda ne ku twitter ne ku instagram byonna byonna byebimu byosaamu ojja kuba otusangayo conference gyeri etambula egenda mu maaso tuusa okubayozaayoza nti mukulikeeyo mu mazaalibwa ga kristo yesu uh, omwana wa katonda omulamu kristo yesu omwana wa katonda omulamu mbayozayoza nti mukoleki mukulikeeyo mukulikireeyo ddala o <laughs> oh, sheri sheri sheri claidi nkulamusizaako mukwano nkulamusizaako nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo <laughs> anyway mu ngeri y'emu nyongera okubagamba nti tuli powered by financial ministries international eyo yo yeri powered yepowalinga obuweereza buno nga yeepowalinga powered by the Holy Spirit who guided those people. I salute you people from my financial ministry banaye mbasalutinga ko nyoti mwebale omulimu gwe mukoze okulabika nga obuweereza buno buyimirira omukama katonda abakozesezza ateera nyongera okubagamba nti tukulemberwa uh, aposo kyambadde farida ngaateera ye menta waffe ye spiritual leader waffe haleluya so gwatwetaaze tewetaaga tegera waggulu awo uh, ku makya twbateereddeko link kwabadde nga oyagala kwenda ku, ku whatsapp ngaowulire oyagala kubeera involved ku whatsapp ogenda genda kugundi nabateereddeko link ya whatsapp mujja kuba nayo mutusangayo lwaki mbalwisaayo kaseera kakugenda kuki ku kyatuleese nga ye conference egenda mu maaso nyongera okwebaza uh, sister jamira watuwadde ekigambo kyatukoze bulungi nnyo olunaku olwejjo era nga nesaawa eno eyaleero si mulala agenda okwogerako nammwe yenze maganda joffrey nebaza katonda olwekisa era nebaza katonda ah, nebaza katonda olw'ekirabo ekyobulamu kyeyampa teri kirabo kisinga ekyo weewaawo nebaza katonda kulwekyo tuli ku facebook ate tuli ku whatsapp onaona wotwagalira otusangayo okiraba oti ekyo nsubira naye kikusanyusa nti otusanga eno <laughs> owulira ngaoyagala laba ku maganda akasajja ako njagala kalabako ojja kanda kundabayenze eh, kimanyi banja babadde nga bagamba akasajja ako oba ndikalabako ddi nzuuno munange nno siina kyendi naye anfuula kyendi ye mukama katonda tugende mu maaso ah, tuleme kumala budde kale njagala twewombeeke tuwombeeke ememe zaffe twetekeretekere tukowoole omwoyo omutukuvu oyo atubeera ate era oyo atuluŋŋamya sisobola kukola kintu n'ekimu nga sirina oyo anuŋŋamya sisobola kukola kintu n'ekimu nga sirina oyo nkolebwa ebintu ebi bisatu nkolebwa omwoyo omutukuvu nimini nkolebwa omwana nkolebwa taata nkolebwa omwana nenkolebwa n'omwoyo omutukuvu ebyo ebintu wembeera nga siina kyeninawo awo mba nerimba so tukowole omwoyo omutukuvu ake ajje tukole ki tuyigire wamu nga ye yaluŋŋamya so sinze nga ye yasomesa so sinze katonda omusumba omunene katonda omwesigwa katonda omusumba omunene nkwebaza kulwa olunaku olwaleero kibadde kisakyo gabadde manyigo nze maganda sirina kyendi amnothing naye bwe mbeera naawe mbeera something mazima ddala nkwebaza kubanga onganyiza olunaku olwaliro okubeera nga nyimiriddeko awatukuvu awatukuvu ng'ebigambo byo ogenda biyisa mu nze ogenda kunfuula omukutu gwogenda okuyisaamu ebigambo byo bituuke ku bantu abo nkwegayiridde gwenanyini ggulu n'ensi ebigambo byo bituuke ku abo abayaayaana ebigambo byo bituuke ku mmeeme eyo ebadde eyo ng'enoonya ekyokukola nga tekiraba nkwegayiridde kitanga omwesigwa leka ekigambo kino kibeere ansa eri omuntu oyo nkwegayiridde katonda omulamu ke katonda ow'ekisa ekigambo kino kibeere ansa eri abantu abo katonda omusumba omunene nkwegayiridde taata genda osime munda mwabwe genda obazibule amatu gaabwe ag'omunda genda oyogereko nabo oyongere okubazibula amatu gaabwe ag'omunda oyogere n'omuntu waabwe ow'omunda emitima gyabwe ginyikire gwe katonda eyayogera mu kigambo kyo n'ogamba nti ogonza emitima negibanga gikalubize ngaejjinja n'ogigonza ngaenyama nkwegayiridde leka ogonze buli mutima ogubadde gukalubye na buli mutima ogubadde guvudde mu kkubo lyokitanga omwesigwa gugonze gusobole okukola ekyo kyekukwanidde okukola mu linnya erya yesu kristo omwana katonda omulamu amiina amiina Haleluya. Oh. Okay. Ah, uh, kakati ba Luganda <coughs> tuli mu kaseera akokubeera nga tuli mu conference yaffe tuli mu conference era nga omutwe gwaffe gugamba nti katonda tannakwerabira katonda tannaba kukwerabira ah, tusinzidde mukyawandiikibwa era nga kwe kwolesebwa okwa mukama afaayo era nsuubira gwe ogenda mu logo eya mukama afaayo ojja kulabayo ekyawandiikibwa ekyo nga kwe kwolesebwa kwaffe mwe tuyimiridde olunaku olwaleero tuyimiridde mu kwolesebwa okuli mu yeremiya ensuula ey'okubiri olunyiri olusooka paka ku lwokubiri wetugenda okusookerera ddala era gwe alina uh, alina peeni n'ekitabo ne baibuli gibikule ogende ku yeremiya ensuula eyokubiri genda ku jeremiya alina ey'oluzungu genda mu jeremiya chapter 2 from verse 1 up to verse 2 wetugenda okutandikira ye gilgaalu yaffe nabagambako emabega eri ne mbagamba nti ekigambo gilgal kyali kibuga era gilgal eyo giraba abaana ba isirayiri bwe baali nga bava nga balina gye bava nga bava e misiri basookerawo webasooka okuwamba era awo ne bafuulawo beesi yaabwe so ntera nyo okukozesa ekigambo ekyo gilgal uh, ah, nfiiringa nnyo peace i feel peace in me nga nkyogedde kubanga awo wewabeera awo wetubesinze that is our base so gilgal yaffe eyimituyimiridde mu jeremaya chapte 2 vs 2 munansonyiwa nkutta essimu eno eno no simu yetwala direct ku whatsapp ate mu ngeri y'emu nembeera nga ate ne ku facebook mbaweereza olw'obulungi bwa katonda n'ekisa kye tugenda soma awo nga wagamba nti awo ekigambo kya mukama nekinjigira nga kyogera nti genda oyogerere waggulu mu matu ga yerusaalemi nti bw'atyo bw'ayogera mukama nti nkujjukirira nkujjukirira kukisa eky'omu buto bwo okwagala okwagala kwo okw'okwogerezebwakwo bwe wagobereranga mu ddungu mu nsi etaliimu bisiige haleluya awo nno munnange we twajje omutwe okugamba nti mukama tannaba kukwerabira mukama tannakwerabira mukama akyakujjukira mukama akyakujjukirira ddala ddala so mu ngeri eyo ah, nkutumiddeko ah, shericlid kiganda oyo nno sijja kwogera bingi mwagala nnyo bambi nkutumiddeko ah, sitahare kukkiriza kwagala nnyo bambi n'abalala mwena mwena tumiddeko ne aposto kyambadde farida musumba yiga sitajamira nyinza nti okutumira ne sitatumira wewange kyala wamaganda naawe nkutumiddeko nnyo bambi so wano wenyini wenyini wegenda okubagambira nti tuli wano ku mutwe gwaffe okugamba nti mukama tannakujjukira kino ekyawandiikibwa kijiridde omuweereza waliwo agenda ogamba nti kati ateefe abatali baweereza buli gwe wenna wenna oli muweereza kobeere kobeere obuulira kobeere nga oyimba buli gwemanya bumanya wonna wonna wooli oli muweereza tewaliiwo gwe kijjiridde mulala okugjaku gwe wenna wenna awulire eno mesagi kikujjiridde okitegeera tekijjiridde mulala so mu ngeri eyo obeera ng'oli muweereza nga mukama katonda agambye nti akyakujjukira alina waakujjukirira alina weyasooka waakutegeerera wali owuliddeko enjogera egamba nti naye maganda maganda si gwe gwe mmanyi maganda gwe mmanyi mujjukirira wali nga maganda nga akola bw'ati ye katonda waffe alina waatujjukirira alina waalaba n'agamba no this time round mulinaye muwabyemu mwetaaga okutambula mugende mu kkubo ettuufu mwetaaga okukola bwe muti mukole bwe muti kati saawa eno wano obadde wabye ye katonda waffe saawa eno watugamba naye ekyawandiikibwa kino kijjira ggwe alina okwebuuza ebibuuzo bino wammanga kyemanyi gwe ali eyagamba naye wekiba kinzijidde biki ebyensaanidde okubeera ŋenda kusaba obikkuleko bebuli otusookere tugende mu tito ensuula emu kuva ku lunyiriri lwa musanvu paka ku lwamwenda alina ey'oluzungu soma titus tito tito ensuula emu lunyiriri lwa mwenda yes uh, tito ensuula emu olunyiriri lwa mwenda wano Ah, njagala omanye qualities oba ebisaanyizo muntu gwe byolina okuba nabyo muweereza gwe byolina okuba nabyo ddala ddala wobeera nga omaliridde okudda ku kisa kiri wobeera nga omaliridde mukama katonda abeeko gyakutuma wobeera nga omaliridde kubanga wulira ono mu yeremiya mubadde mugamba nti genda oyogerere waggulu ddaladala wobeera nga onootumibwa ogenda oyogerereko waggulu ogende obeeko kyoyogera ogende obeeko kyogamba ensi waliwo ebintu byosaanidde okubeera waliwo ekintu kyosaanidde okwambala gwenga gwe omuweereza waliwo kyosaanidde okuyimiriramu kamafe omulungi yebazibwe waliwo wosaanidde okubeera haleluya nga tosaanidde ku mala gagenda bugenzi wabula osaanidde olonde ku bino wammanga olabe oba wano ogwawo oba togwawo haleluya hmm, tugenda genda mu tito tugenda soma tito ensuula emu tutandikira ku nyirwa musanvu tugenda ku makulu amwenda wagamba kubanga omulabirizi kimugwanira obutabangako musango ng'omuwanika wa katonda si mukakanyavu si wa busungu si yayombera ku mwenge si akuba si eyeegomba amagoba mubuku si yeyegomba amagoba mu bukuusa naye ayanyiriza abagenyi ayagala obulungi esori eh, ayagala obulungi ayegendereza omutuukirivu mu butukuvu eyeekuuma anyweza ekigambo ekyesigwa ekiri ekiri ng'okuyigiriza kwaffe bwe kuli alyoke ayinzenga okubuulira mu kuyigiriza okw'obulamu era n'okusinga abayomba naye halleluya omuweereza mwanyiraze muganda wange gwe wenna wenna ali eyo njogera n'omusumba njogera n'omuweereza wenna njogera naawe ali eyo gwandaba gwe njogera naawe andaba waluganda waliwo ebintu byosaanidde okuyimiriramu ddaladala obeera nga oyagala bakutume katonda akwesige katonda akwesigise obuweereza bwolimu ddaladala owulira nga oyagala katonda akwesigise ekintu kye ayogala kwesigisa abantu alina byeyeetaaga olina bye weetaaga okusooka okubeera nabyo okitegeera olina okubaako byolina okuba nabyo era byolina okubaako nabyo byebiriwa akugambye nti olina okubeera muwombeefu hmm? osoma olunyi olwomusanvu luno agambye nti tolina kubaako omusango eh, kubanga oli muwanika wa katonda si mukakanyavu si wa busungu si yayombera ku mwenge si akuba si eyeegomba amagoba mu bukuusa naye ayanyiriza abageni oyanyiriza abagenyi hmm? naye ayaniriza abagenyi ayagala obulungi oyagala obulungi hmm? eyegendereza wegendereza muntu gwe mutuukirivu gundi oli mutuukirivu mutukuvu gundi oli mutukuvu eyeekuuma gundi weekuuma <laughs> anyweza anyweza ekigambo ekyesigwa ekiri ng'okuyigiriza kwaffe kukuli gundi onyweza ekigambo ekyesigwa ekigambo kya mukama okinyweza ng'okuyigiriza bwe kuli ddaladala by'oyigiriza byokola ddaladala by'ogamba abantu okukola byokola mukwano eh, gwe byogamba abantu n'omugamba gundi toyenda nga tokola bwoti nga gwe ate zipozi ozambusawo ozisimulula osambusa bwozijjako mm, gwe agamba gundi tokola bwoti nga sikaati omala gazikkiriza wansi mukwano gwange ekigambo kyoyigiriza kyokola e, oba oli kapande oli kapande akalagirira abalala nti banaayi mukole bwe muti at the end bakwegaane katonda omulungi yebazibwe mm. alyoke ayinzenga okubuulira mu kuyigiriza okw'obulamu era okusinga abayomba naye gundi abayomba naawe obakontrolinga otya hmm? abayomba naawe obaddamu naweoba okola oba oretariatinga okola titfotat nti ayomba naawe naawe oyombe eh? aa akuwalana naawe omuwalana akuvuma naawe ovuma oba okola ki omuntu waba nga azze mu bulamu bwo ngaalina enkola gyakutwolamu etali nnungi omuhandulinga otya olwaleero bino ebintu byebakugamba olina olwaleero katonda wabeera nga akutumye olwaleero katonda wabeera nga alina wakutuma olwaleero katonda wabeera nga alina kyakwagaza olina okubaako ebintu byosuula ebbali olina okubaako ebintu byoyambala olinaako okubaayo ekintu kyeweeyambaza gwenga gwe omuntu nobeera omuki omunywevu olina okuba omugonvu omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, omu, tolina kubaawa mutima mukakanyavu katonda omusumba omulungi yeebazibwe so nkugamba waluganda bayibuli bino byeyogera no olunaku olwaleero si bigambo byange nze sinza ayogera bino bayibuli yebyogera wabula saagala kukulwisaayo njagala mbeeko wenkutwala nti bino byonna byonna byonna byonna ngaomaze okubikola njagala omanyi nti katonda tannabakwerabira katonda just alina byakwagaza otereze e, alina we yali akumanyidde yali yakumanyira mu kiseera kiri kyewasiibanga ku kyaki yali yakumanyira mu kaseera kali kewamalanga akadde nga obeeraawo ng'oyamba abanaku yakumanyira mu kaseera kali kewabeerangaawo nga ekigambo tekikuyitako yakumanyira mu kaseera kali kewasiibanga mu bayibuli katonda alina waabadde akumanyira ng'akumanyi mu kaseera kali kewamanyanga obutukuvu n'obutuukirivu naye kati oyinza okuba ngaokyuse ngozze ku byansi byebikulya kati oyinza okuba ngaokyuse ngozze ku bintu ebitakugasa tonaba kwawulawo kya muwendo olwaleero akwagaza ekintu kimu yawula ekyomuwendo wobeera nga olunaku lwaliro oyagala okubeera omu kwabo bwe yagambye mu yeremiya ensula bbiri olunyiriri olunyiriri olusooka paka ku lwokubiri nagamba ng'alinako gyakutuma akugamba ogende e, e, ogende e, mugundi mu yerusalemu ogende obeeko byoyogera ogende obeeko kyoyogera eyo mu yerusalemu ogende oyogerere waggulu ngaoyagala bakutume okugenda eyo olina okubeera nga oli qualified olina okubeera nga otuukiridde olina okubeera nga oli mukakamu omutima gwo nga si mukakanyavu kati njagala webuuze butya bwobadde otambula muweereza tugambe nti kati ebintu byakyukamu bayibuli wagisoma ennyo ate n'okyusa kubanga abadde yakumanyira mu kaseera kaliko ewafuna nga akadde munange bayibuli n'ogiwa obudde bwo kewafuna nga akadde n'ogenda mu maaso ga mukama naye nakulaba nagamba waw azze mu maaso gange azze ayaayaana alina kyeyeetaaga waluganda waawo obadde oli ekigambo kimu kyenjagala okugamba nti katonda tanabakwerabira akyakujjukira naye wakujjukirira watanakufuna netiwaka gyewasooka nayo kati netiwaka wagibuza ekisa kyewalimu takyakitegeera amazima amatuufu naye kenye waliwo woolaba nga waliwo ekibuzeemu nga waliwo ekiganyie ng'amaze amatuufu kiganyidde ddala naye ekiki kyolina okukola kwe kudda ku maviivi mukama waffe omulungi yeebazibwe sigenda baluisaayo njagala obikule bibuliyo bikula bibuliyo ogende genda mu ezekiel genda mu ezekiel oba olina ya luganda ezekieri naye ate eyoluzungu ezekiel ezekiel uh, chapter 16 ezekeri ensuula eyekumi n'omukaaga olunyiriri olw'omunaana paka ku lwabiri mu esatu e, bino byoyo bino byoyo akitegeera gwewulira nga tebikusaana naawe weekake nze kyemmanyi naawe bino obyetaaga okitegeera tugende mu ezekeri ensuula ya kumi na mukaaga olunyiriri lwa munaana paka ku abiri musatu nkulage nti katonda akyakujjukira eh? katonda nkulage katonda weyakujjukiriranga nkulage katonda weyakutegerera muntu gwe katonda wakutegerera wenjagala okulaga hmm? oyinza okuba nga weerabira katonda wakutegerera naye ye alina wano njagala nkudescribingire katonda wakutegerera wakumanyidde wagamba nti really maganda wange wanonze wenkutegerera okimanyi nti waliyo omuntu ngaomuntu wali okwomutegerera nga wekubuuza eh, nti maganda omumanyiiko ki nti maganda nze gwemanyiiko ye musajja ali bwati waliwo gwe bamanyi nga ye mukunywa omwenga asula wali ntebe waliwo gwe bamanyi nga ye mukuvuma tavumye bitooke byebigwa waliwo gwe bamanyi nga mu bwenzi zipu atambula zirebedde waliwo gwe bamanyi nga eddogo byafuuka byana byalonda ewaka mayembe agafuka abaana balonda ewaka kati olwaliro njagala nkulage katonda wa waakumanyidde wava mu ndagaano ye e, e, endagaano gye walagaana luli ate okikyusizaamu gye wakwatawa e, ekkubo lyewakaata ate lyamaana likyuka olwaliro ayagala ovaeyo mu kkubo eryo odde mu kkubo lyabadde akumanyiddemu ekkubo lyolimu si lyosaanidde okubeeramu Eh? ekkubo lyotuddemu siryakwetaagamu alina wakwetaaga awalala waluganda kati olunaku olwaleero njagala nkutegeeze nti bino wonaaba omaze okubikwata nojjukira akaseera kali nokulamu ka flashback nogamba naye nze maganda nzijukira mu kaseera kali nga siva mu kwegayirira nzijukira mu kaseera kali nga bannaye nze buli, buli, buli wiiki nagiwangayo mukama nenfunayo akaseera akokwegayirira nenfunayo akaseera akokusabira akokusaba nenfunayo akaseera nga kakunoonya bunoonya mukama wonoddayo mukiri ekiseera tujja kweyongerayo tuyiga ebintu binyaye tusooke tugende mu ezekiel ensula ya kumi na mukaaga tutandikira ku lunyiri lwa munaana paka ku abiri mu ssatu eh, tugenda mu ezekiel ekyeri ezekieri ezekieri kowapi hmm. ezekieri ensuula ya kumi na mukaaga tugenda soma bintu bino kyemmanyi ojja kubeera eyo ogambe naye nga ngaebintu biwanvu eh? nga ndaba wawanvu tukyagenda katandika butandisi this is a conference e. bino obyetaaga twetaaga okubeera nga buli kaseera tubeera updated mukama waffe omulungi yeebazibwe mm. aya ezekyeri ensula 16 olunyi lw'omunana paka ku lwabiri mu3 wezigenda okusoma wagamba nti awo bwe nakuyitako sorry nsonyiwe mukko okay wagamba nti awo bwe nakuyitako ne, ne, ne, sorry nenkutunuulira laba ekiseera ekyo nga kyekiseera ekyokwagaliramu nenkwalirako e, ekirenge ekirenge kyange nembikka ku bwerere bwo weewaawo nenkulayirira nendagaana naawe endagaano bwayogera mukama katonda n'ofuuka wange katonda yalagaana naawe endagaano n'ofuuka wuwe mu kaseera kali maganda katonda nga walagana naye nogenda mundagaano nze ina waluganda ngegwe nalaganako naye endagaano naye buli wembanga agenda ojimiranaamba eh, nalagana ne brathe wange endagaano bwetu kyova olaba nfuba nnyo okulabika nga nkuuma endagaano eyo gyenagira gyenalagana naye okitegeera kati olunaku olwaleero katonda alina endagaano gyeyalagaana naawe naye wulira akugambye nti awo bwenakuyitako nenkutunuulira laba ekiseera ekyo kyekiseera ekyokwagaliramu nenkubika ku bwereere bwo weewaawo nenkulayirira nendagaano nenkulayirira nendagaano naawe endagaano sorry nenkulayirira nendagaano naawe endagaano sorry nenkulayirira nendagaana naawe endagaano munsonyiwemu ne nkulayira n'endagaana naawe endagaano bw'ayogera mukama katonda n'ofuuka owange wafuuka wa mukama weewaawo awo n'enkunaaza n'amazzi weewaawo n'enkunaalizaako ddala omusaayi gwo n'enkusiigako amafuta n'okwambaza n'enkwambaza omulimu hmm? n'okwambaza n'enkwambaza omulimu ogwe ogw'eddalizi nenkunaanika engatto ez'amaliba g'eŋŋonge nenkusiba nenkusiba olw'ebyajo olw'ebyajo olwa bafuta ennungi nenkubikkako nenkubikkako aliiri era nenkunaanika ebyobuyonjo n'enteeka ebikomo ku mikono gyo n'ofuuka mu bulau sorry sorry n'enteeka ebikomo ku mikono gyo n'omukuufu mu bulago bwo katonda alina ebintu bye yatussaako katonda alina ebintu bye yatussaako mu ntandikwa waluganda wano wootuuse njagala ojjukire bwe watandika olinawe watandikira kanisa erina gye yatandikira muweereza olina gye watandikira ng'otandise otandise bulungi naye kati wano wootuuse mukama katonda tabitegeera agamba kati ebintu obikola otya kati sikutegeera nkulaba odde eno dde eri oba oh, woolaga eh? tugende ku lwekumi n'olumu kubanga tukyalina ebbanja deni era ne nkunanika obuyonjo ne nteeka ebikomo ku mikono gyo n'omukuufu mu bulago bwo nenteeka empeta ku nnyindo yo n'ebyomu matu n'ebyomu matu mu matu go nenju n'engule ennungi ku mutwe gwo waawo katonda yatussa engule ennungi ku mutwe gwaffe n'atwesigisa engule wali olabyeko omuntu n'akwesigisa ekintu n'akikukwasa nagamba gwe kino ojja kikuuma naye ate kati kaseera kano odaivatinga engule ogyerabidde nti wali olina enju engule ku mutwe hmm. wali weerabidde nti engule wali ogyetise ku mutwe gwo ovudde ku ndagaano gye walagaana ne katonda kati ate okutte ekkubo alina gyakwagala tugende mu maaso wanaakujjukiza manye katonda waffe ono mulungi ekisa kikibeera emirembe gyonna akujjukiza naakugamba naye era muli ngaabaavu wali nga tolekeraawo bayamba nga wagendanga mumalwaliro n'osabira abalwadde ngaenjiri wali ogibuulira obutata feloshipu gye wali otandise nga wali otekayo amaanyi n'ogenda n'ogamba nti aa ah, ah, banaye n'obeera nga mbutuufu ngaobeera ne gyoli naye ngaomutima gukuli kimu gwekulikukyaki kati ate owatuuka byatuukawa katonda akujjukiza kumi na satu bwe wayonjebwa bwotyo ne zaabu ne feeza n'ebyambalo byo byali bya bafuta nungi ne alali n'omulimu ogwa dalizi walyanga obuta obulungi n'omubisi gw'enjuki n'amafuta n'amafuta n'oba mulungi nnyo nnyini n'olaba omukisa okutuusa ku bukulu obwakabaka ettutumu lyo ne lyatiikirira mu mawanga olw'obulungi bwo kubanga bwali butuukiridde olw'obukulu bwange bwe nali nkutaddeko bw'ayogera mukama katonda naye ggwe weesiga obulungi bwo waluganda weesiga bulungi bwo waluganda weesiga magezi go katonda akujjukiza agamba wali wena kukolera bino byonna byonna byonna nendaba nga otuukiridde nendaba nga bino byonna byonna mbikukoledde gwe ate munnanga olwabikukolera watandika kwesiga bulungi bwo ate nze omulungi ate nze sinza abasinga nze nga nabuulidde waliwo ansinga ye kati nzisinga nayogedde waliwo ayogera wulira 15 naye gwe neweesiga obulungi bwo neweefuula omwenzi olw'ettutumu lyo n'ofuuka omukaba sorry n'ofuuka obubaka n'ofuuka obubaka bwo n'ofuka sorry n'ofuuka obubaka bwo ku buli muntu eyayitangawo bwabanga bubwe era watoola ku byambalo byo ne weekolera ebifo ebigulumivu ebyayonjebwa n'amabala agatali gamu n'oyendera ku byo ebifaanana bwe bityo tebirijja so tebiriba bwe bityo 7 n'okuddira n'oddira ebyobuyonjo bwo ebirungi ebya zaabu yange n'ebya ffeeza yange bye nali nkuwadde neweekolera ebifaananyi ebifaananyi by'abantu n'oyenda ku byo noddira ebyambalo byo ebyeddalizi n'obibikkako n'oteekako amafuta gange sorry n'oteeka amafuta gange n'obubaane bwange ku maaso gaabyo <laughs> aluganda mulokole gwe muweereza gwe musumba gwe weetaaga obulira ebintu bino ennaku zino enjiri bwe ziti tezikyabuulirwa naye twebaza katonda nti aleese revival nti kati tugenda tulaba ekituufu kino sijja kutya kukyogera kankyogere ensi n'ensi endabe nti tubadde nnyo ku mbeera eri nga muntu gwotunuulidde bino ebintu bino ebikwatikako musumba waffe aposto kyambadde yayogerako wano naffe nga atusomesa no netubadde nga tusomesebwa uh, ku mmere etagwawo natugamba nti tuleme kuduyanira eno emmere eno gyetugenda oliisa omubiri kubanga n'omubiri gugwawo gusaanawo naye twagale ennyo emmere e, ebeererawo emirembe gyonna emmere etagwawo obulamu obutagwawo bwe buliwa kati ffe nga tuyayanira bino naye wulira muntu gwe bakukwasa ebintu ebyo ebyobugagga bye bakukwasa katonda weyakuwa ekisa weyakuwa amaanyi weyakuwa obuyinza weyakuwa ekitiibwa mazima matuufu nobeera watutumu mu bantu nobeera wamaanyi yonayonayona gye wali wa luganda wakyuka musumba gwe watabuka wayongera kubeera kizibu eri abalala muweereza gwe watabuka n'oyongera kubeera kizibu eri abalala notuuka n'akaseera nga tokyatunuulira ono eyakusitula ono ngaomulabanga nga ekitagasa kana akaseera bino bijjiridde ggwe bino mbitegeeza ggwe bino mbibuulira ggwe mukwano weetereese tukyagenda nno mu maaso tugenda somo lwa 18 19 era n'emmere yange gye nakuwa obuta obulungi n'amafuta n'omubisi gw'enjuki bye nakuliisanga n'okuteeka n'obiteeka mu maaso gaabyo okuba evvumbe eddungi nebiba ne biba bwe bityo bw'ayogera mukama katonda abiri era nate waddira abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala bewazaalira sorry n'abobuwala bewanzaalira <laughs> kooti nga olunyiriri olwabiri tuluddemu era nate waddira abaana bo ab'obulenzi n'ab'obuwala bewanzaalira abo n'obawaayo okuba saddaaka eri ebyo eri ebyokuliibwa obwenzi bwo kyali kigambo kitono n'okutta notta abaana bange n'obawaayo ng'obayisa mu muliro eribbyo haleluya tumalireyo ddala mbuulire era mu mizizo mu mizizo gyonna ne mu bwenzi bwo tojjukira nnaku za butoobwo bwe wali obwereere nga tobikkiddwako era nga weekulukuunya mwe musaayi gwo 23 awo olutuusa obubi bwo bwonna nga bumaze awe butuusa obubi bwo bwonna hmm, nga bumaze okubaawo zikusanze zikusanze bwayogera mukama katonda haleluya kati nno ebiseera ebisinga mukama katonda ayogera ekigambo kino zikusanze zikusanze bwayogera mukama katonda naye njagala ojjukire nti katonda waffe waakisa njagala ojjukire nti katonda waffe waamaanyi njagala ojjukire nti ekisa kye bayibuli ekyogerako nti kibeerera emirembe gyonna njagala ojjukire nti ekisa kya katonda kyekisa ekinyweza byonna njagala ojjukire nti ekisa kya katonda katonda tasiba busungu katonda yatwagala nga tetunaba nakubaawo yatumanya nga tetunaba kubaawo kati akwagazaamu ekintu kimu akwagala odde akwagala odde mu kifo kiri weewaawo obadde nga watabuka akugambye wano mu babirimu esatu n'akugamba nti awo olutuuse obubiibwo bwonna nga bumaze okubaawo nzikusanze zikusanze bwayogera mukama katonda wo ekigambo kino ekikujjiranga nti zikusanze otyanga nnyo kubanga manya nti ekiba ekigenda okuddako sikyangu naye ate soka weebaze katonda omugambe mukama katonda kwebaza kubanga zinsanze naye ate olina gyoneetaaga oyagala nzeeyo mu kifo kiri okulaba njagala nnyo akayimba k'omusumba waffe mini k'omusumba k'omusumba eh, bugembe mu kifo kiri wenakusisinkana mukama njagala tusisinkane mu kifo kiri mu kifo kiri kati olwaleero si ya luyimba kati ate munnayi katonda ya luyimba akwagala mu kifo kiri bwe mwasisinkananga nemwogera nemunyumya nga mulinganga nemunyumya nemutula nekumeeza katonda omulungi yebazibwe nemunyumya nemutula kumeeza wakwagalira eh, ngenda kusaba tudduke embiro tugende mu eh, nsula ya ezekyeri yenyinyinyini genda ku lunyiri olwataano muomwenda paka ku nkaaga musatu ataano mumwenda tugenda kukuma ku nkaaga musatu jerusembera yenyini yenyini yes ataano mu mwenda we tugenda otandikira kubanga njagala nkubulire wa luganda kino njagala onoono wenjagala otegerere nti wewaawo biri byonna byonna katonda agenda nasungwala njagala ojjukire nti katonda yakola endagaano naawe katonda endagaano gye yasooka okukola naawe yakola endagaano nti taliddamu kkubonereza nate taliddamu kukaabya maziga nate taliddamu kkuzikiriza nate taliddamu kuleka kusinda hmm? Hmm? endagaano ye buli lwagijjukira endagaano ye buli wagijjukira eyo endagaano ayongera n'agamba mutuufu kati wulira njagala kwanguyako kintu kino tukikwasaganye mangu kubanga waliwo nawe abalala wetugendako kati ensuula gye tulimu yennyini ennyini ezekeri kumi na mukaaga kaituduka ku ataano mu mwenda paka ku nkaaga mu ssatu tusomewo nawo tulabe wagamba watya kubanga bwati bw'ayogera mukama katonda amaze okugamba eri zikusanze zikusanze gwe muntu gwe bintu byona byona byenakukwasa muntu gwe nagenda nenkwesigisa obuweereza muntu gwe nagenda nenkwesigisa ekigambo kyange nga mmanyi ogenda kituukiriza eri gye twasookedde mu ttito nga mmanyi ogenda kutuukiriza ekigambo kyange nga mmanyi ogenda kuyimirira mu butuukirivu nga mmanyi ogenda kuba mutukuvu nga mmanyi ogenda kuba muwombeefu nga mmanyi togenda kuba mukukunavu nenkuteekako nengule ku mutwe gwo kati ate bino byokoze nagamba zikusanze naye wulira ano ataano omwenda ate bwagambye agambye kubanga bwati bwayogera mukama katonda nti ndikukolera ddala nga bw'okoze ggwe eyanyooma ekirayiro n'onyooma endagaano wanyooma ekirayiro omwana wa ssebo wanyooma n'endagaano gye wakola naye katonda wabyerabira ogamba ebyo bye bimanyi agamba ajja kukolera ddala nga gwe wamukola wulira nkaaga neegamba era naye nze ndijjukira endagaano gye nalagaana naawe kale wulira ekisa mukama kyalina abannange gwali eyo kubirako mukama engalo z'amaanyi wulira agambye nkaaga gandi era naye nze ndijjukira endagaano gye nalagaana naawe mu nnaku ez'obuto bwo twatandise naki twatandise ne yeremiya ngaakugamba nti akujjukirira mukisa kiri ekyobuto bwo akujjukirira wali wamusinzizanga akujjukira wali wakolanga kati wulira agambye nkaaga agambye era naye nze ndijjukira endagaano gye nalagaana naawe mu nnaku ez'obuto bwo era nendinywe era ndinyweza era ndinyweza eriggwe endagaano eteriggwawo katonda wali okunyweza endagaano ye endagaano tegenda kuggwawo weewaawo byonna byonna obikoze naye akyajjukira naye nga bino byonna byonna webiri njagala ojjukire nti waliwo akaseera nga katonda avudde mu ntebe yekisa nga takyaliwo avuddewo kajja kubeera kaseera kazibu kati gwali eyo wenna wenna njagala odduka obubi njagala odduka ekyo ekibi ekibadde ekikwezinzeeko kidduke n'okukikyawa okikyawe kubanga tugenda mu nkagamu emu egambye kale n'olyoka ojjukira kale n'olyoka ojjukira amakubo amakubo go n'okwatibwa ensonyi gy'oliweebwa baganda <laughs> amakubo gajjukire jjukira amakubo ge wasooka nga okwatamu jjukira mm-hmm. jjukira gye wasookera bannaye wa luganda tera nnyo okweyesa erinnya lya mukyala wange kubanga yatanyiige mukyala maganda munange jjukira gye wasookera maama mm-hmm. jjukira gye wasookera mm-hmm. jjukira gye wasookera kale wulira kale n'olyoka ojjukira amakubo go n'okwatibwa ensonyi bw'oliweebwa baganda bo baganda bo abakulu ne baganda bo abato era ndikubawa era ndibakuwa okuba abawala naye sirwa ndagaano yo Hmm? Hmm. nkaaga mu bbiri era ndinyweza endagaano yange naawe kale olimanya nga nze mukama katonda alinyweza endagaano ye gwe olimanya nze maganda ndimanya nti katonda ye mukama nkaaga mu ssatu olyoka ojjukire n'oswala n'olema okuswama sorry n'olema okwasama nate akamwako olw'ensonyi zo bwe ndimala okkusonyiwa byonna bye wakola bwatyo bwayogera mukama kitegeeza ki weewaawo byonna byonna bikoleddwa weewaawo byonna byonna bikoleddwa weewaawo byonna byonna amakubo ga mukama ogavuddemu okutta ebibyo ffe tuvudde ku biri ebyayogerwa nga tuvudde ku meseji entufu tukutte meseji nfu tuwa tuwa kwegamba tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, abatuwabya be bangi hmm? olwokuba olwokuba waliwo abakuwabya olwokuba waliwo abo abakubeerawo ne bakuwa ebigambo mwatu gwe nolowooza nti ojak naye agambye nti wewaawo biri byonna byonna bibaddewo ebyo byonna byonna obikoze woolikomawo gyali ngaakusonyiwa naye ddala ddala wa luganda njagala nkubuzeyo ekibuuzo njagala nkubuzeyo ekibuuzo nange nkyebuuze sikibuuza gwe wekka wabula nange nkyebuuza nange nti ddala ddala ddala mukama bw'abeera nga ajjudde ekisa ekifaanagana bwe kiti nga ye nannyini kisa nga ye nannyini kutubeera nga ye nannyini kutuyamba nga ye nannyini kutukolera lwaki tetudda gyali njagala nkujjukize wa luganda byonna byonna obikoze jjo baatugambye ah, jo twasomye nesita wange omulungi jamira n'atugamba nti tulina okubaako ne baheri naye njagala nkubuuze byonna byonna obikoze naye waali obaddeko awo nojjukira nti kano ke kaseera ak'okunywererako eriwo oyo omanye biki byakugamba kubanga obubaka buyita mwoyo eriwo obubaka olwaleero bujja nga buyita mwabo ba eri betukeera ku maca netujooga kati katonda waffe olunaku olwaleero atugamba nti wetunaba nga tumaze okwenenya biri byonna e, tujjukidde amakubo gaffe ngambye o oh, nzijjukidde buli lwakusatu nasiibanga e, nzijjukidde nali nga nfunayo akadde nensabira abalwadde nzijukidde nafunanga akaseera nengenda ku makubo nembuulira enjiri nzijukidde mukama yaŋŋamba okukola kino nzijukidde wano nabeeranga wano bwewati nzijukidde waliwo wembadde nasuula nojjukira nogenda mu maaso ga mukama neweenenya okimanyi nti katonda ajja kukusaasira era okimanyi nti katonda ajja kukusonyiwa okimanyi nti katonda ajja kukuddiramu okimanyi nti katonda agenda kubeera wamu naawe ayogera mu kigambo kye nagamba nti woolikomawo nange ndikola ki ndikuzza kubanga agezezzaako ye okusika nokugaana kati agamba waalikomawo ndi muzza ndi muzza nga twagala okubeera abaweereza abalungi nga twagala okubeera abasomesa abalungi nga twagala okubeera abantu abalungi tulina okubaako ebintu bye tulina okusuula ate nga twagala okubeera abaweereza abalungi twagala okubeera abagobereza abalungi tulina okubaako bye twambala baako by'osuula ate obeeko byeweyambaza suula ekibi yambala ekirungi muweereza gwe muweereza nze hmm? muweereza gwe era nze muweereza manyi ŋŋamba gwe nemala nange neegamba saagala kugamba gweweoyinza okugamba ye lwaki ye teyeeyogerako nange kaneegambe kubanga nange munnange bino binkwatako kati muweereza gwe njagala okyuse njagala ojjukira amakubo ge wasookeramu njagala ojjukira ekisa mukama katonda kye yakutegeererako njagala ojjukira akaseera katonda ke yayogeranga naawe nomanya nti mazima ddala katonda yayogedde jjukiramu akaseera kali ke wamuyitanga n'omugamba mukama nkwegayiridde nkuyita ajja najja nemunyumya naye kati omuyita asooka abeeyo n'agamba naye ono ddala ddala byampitampitira ebyo hmm? ddala ah, ddala byampita ampitira ebyo oba ali ku bibye olumu neyeekweka n'agamba ddala ddala ono wali waanaategeera nti nze weemutegeera weewali alidda nange ndimuzza kati njagala ekisa kiri kye batutegeereramu ekisa kiri kye twatuulangamu ne tubeeramu netunywerera mulokole gwe n'osaba n'owulira ngaekisa kise n'owulira nga abalwadde bagenda kuwona n'owulira nga naye mundamu ggwe waliwo ebikyuse ekyekisa mukama kyakwagaza tewaliwo kirala kyakwetaaza esente zo tazeetaaga kubanga yerugaba ye mugagga waabyo teyeetaaga bugagga bwo actually tolina mugagga kuye kubanga yeyekabaka mu byo naye akwetaaza ekintu eki jjukira gye wava jjukira amakuba go ge watambulirangamu jjukira gye wali jjukira ekisa kiri kyewatambulirangamu jjukira akaseera kali kewakolerangamu ebirungi jjukira akaseera kewabeera omusajja omukakamu jjukira akaseera kewabeera omukyalo omukakamu jjukira akaseera kewabeera omukyalo omwetowaze kewategeeranga ensobi yo n'ogenda mu maaso ga mukama neweenenya n'osobya ku muntu n'omugamba o oh, brother gindi nkusobeza naye nsaba onsonyiwe naye kati olwokuba munnage amalala gakuyinze anti walaba ngaobukulu bwabwe bano ebatugambye nti olwakuwabire byonna byonna nenkuteeka nengule ku mutwe eyoengule gyewakozesa amalala gatuyinze naye mulokole gwe nsabaosabe katonda nkusaba wegayire nkusaba osabe mukama amalala ago ogasuule akugjemu amalala kubanga bayibuli eyogera ku malala nti gakulembeigo amalala gakuyinze olwaleero obeera mu chaki chaki nobeera mu chaki nga kyakyo gisuubira kubeera kyaki ya muntu ogwo naye ngaomwosanga ebiwayi nosanga eno gulupu nosanga eno gulupu nosanga kino nosanga kino nosanga kino nobeera ngaoli confused nogamba kale tuli kuki hmm? muntu gwe mulokole gwe kino ekigambo kijiridde nze naawe ebigambo byogeddwa ebigambo bikubuuliddwa naye nkusaba weekebere nange nja kwekebera njagala omanye nti tuli tuli kukalebwerebwe tubuzayo akadde katono naye munange anaawasa omugole waatuukira wano ng'okyali eyo gye bakwegaye oliwe ah, ndowooza neŋŋamba nti mukama katonda atwegayira nabwegayirizi tuveeyo eyo gye tuli hmm? naatwegayirira akugamba singa kale omanya singa kale ategeera ekisa kiri kyeyabeeramu naddamu n'aweereza nga oli bwe yaweerezanga naddamu n'abeera nga oli bwe yakolanga kati amawala gakuyinze olaba gwe tokyasoboka olaba gwe tokyagambibwa nako eh, awo osangira abaweereza abamu ng'avudde ku kyamuleeta akulembeza kirala avudde ku kyamugambibwa akulembeza kintu kirala lwaki ekisa gye wasookera okyerabidde kati ate otandise kubalabirala saagala kulwawo kubanga obudde butuyinze saagala kulwawo kubanga akaseera katutwalaganya waliwo bannaffe abagenda okuja eh, abagenda okujja begayiriza eri ku kyaki era wano ku facebook njagala mbasibule mbaagaliza okubeera obulungi njagala tusabeko naawe katonda ayongere okutuwa ekisa waluganda akaseera kano kazibu kano akaseera kazibu nze waliwo ebintu olumu byempulira nebintiisa waliwo ebintu olumu byendaba nebinkanga ngaomulokola akyuse ngaomulokola atabuse nga yeeyita omulokole obulokole ate kati atandise kuyimba kwekubira kalangu omulokole munaye tebagenda kukubira kalangu togenda kwekubira kalangu leka leka ebikolwa byo bikukubira akalangu omulokole leka ekikolwa kyo kikukubire gwa akalango naye ate neweesanga oli agamba nze ndi mulokole nze ntegeera katonda lwaki gwe ogamba nti otegeera katonda hmm? leka abakulaba bakugambe <laughs> tetulinakubirangombe kaseera kazibu nze bino byendaba olumu bintiisa olumu binkanga nebimalamu amaanyi nebeera amala neŋamba nedda eh, kubanga twagala twogere ku kigambo kiri pawulo kyeyayogera hmm. nti nwanye okulwana okulungi ekuba hmm. kukkiriza nkukoze hmm, kati nninze ngule banaye akayimba kali akayimba nti abaweereza abamaanyi batandika abaweereza abasinga batandika bulungi naye enkomero yaabwe e bambi banaye tulwane ako kaleme kututambulirako kubanga kati kekatambulira ku baweereza abasinga ke, entandikwa yo nga yali nungi naye ngaate enkomenkerezayo mbi nfu egenda kutusa egenda kukusula mu bunya obutakoma ngaenkomenkerezayo e, e, ebyonoonye tereeza amakubo go tereeza amakubo go jjukira gye wasookera ekisa kiri kye walimu gye wasabira nga tonane ekisa n'ekikka nolaba ng'omwoyo omutukuvu asse nogamba owaawo kati ndaba ekisa bwe kiri notandika okuwulira nga mubutuufu nga naawe obusomi obwo tebuyimba kirala omusaayi gwe teguyimba kirala akamwako tekayimba kirala ebyenda byo tebiyimba kirala omutima gwo teguyimba kirala ekibumba kyo tekiyimba kirala wabula nga biyimba ekintu kimu linnya lya mukama kati ebwatuuka olumu osanga omukono gusinza mukama gunate ogumu gusinzaani lusifa saba nnyo ekisa kya mukama kikubeere saba nnyo omukono gwa mukama gukubeere katonda abanjagaye tusabe katonda omusumba omulungi katonda omunene nkwebaza kubanga oli wakisa bino obimbuulidde obintegeezezza kitange nkwegayiridde nze nneme okubeera akabonero nneme okubeera akapande abalala kwe basomera okugenda wabula nkusaba taata ompe ekisa nsobole okukola ebyo byonsomesezza nneme kubeera asomesa nga atenza ebyensomesa si byenkola nneme kubeera omuwulize atakola byogambye taata kwegayiridde onfuula omuwulize akola byonsomeseza kitanga omwesigwa naabo bonna bonna abawuliriza meseji eno bakyuse kyusa emitima gyabwe kyusa emitima gyabwe kyusa emmeme zaabwe bazze bujja revival ng'etambula mu nsi yonna kitanga omwesigwa nkwegayiridde leka ebasiŋŋaane leka ebaze bujja leka obuweereza mukama afaayo bwe butambule mu nsi abalala gye babuulirira enjiri e, e, e, ey'obugagga taata ffe tukuweekisa tusobole okutegeeza ensi nti tetusobola kutuuka ku kirala kyonna obugagga bwonna bwona tetusobola bufuna nga tetusobodde kugoberera bwakabaka obw'omu ggulu nga tetusobodde kutunuulira kyamuwendo ekisinga kubanga ekyomuwendo kye tulina yeggwe ekyomuwendo kye tulina yeggwe ekyomuwendo kye tulina yegwe kitanga omwesibwa nkwegayiridde katonda baba katonda tata tuwa ekisa abasumba baffe bawa ekisa ne conference ekyagenda mu maaso abalala nga bakyajja okubaako byebasomesa abeeyongerayo kitanga omwesigwa tata leka bawa ekisa basobere okusomesa ebisinga naffe tubiwulire bitukolemu omulimu mulinnya erisinga amannya erya yesu kristo omwana katonda omulamu amiina amiina ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwai katonda n'okukusa ekimu kw'omwoyo omutukuvu tubeere naffe ffenna neri abooluganda bonna emirembe gitaggwawo amiina amiina baluganda tusisinkaneyo olundi teweerabira enkya ate waliwo omuweereza jja njagala obeere live bino nno byenkugamba teweetaaga kubiteeka buteesi mu mutwe funa ekitabo obeereko woobiwandiika bibeereko kye bikuyamba olunaku lumu bujja kukya ate obeekuwa obaagala okola ki okubijjukira njagala ojjukire bino wammanga nti tuli live buli kugenda kubeera nga live eno conference egendaetandikidde mu maanyi egwera mu maanyi ate tuva mukisatula mukisa katonda abanjagalire katonda abampeera omukisa teweerabira ku sharinga teweerabira ku commentinga teweerabira ku subscribinga ku youtube channel yaffe mukama fire ministries international eze okubuulirira ensi amazima katonda abanjagalire abankolere bulungi